冲冲冲，真爱！你们好，现在放手手。我最傻的宝贝，我最傻的宝，我最傻的宝，我最傻的宝。Ein wunderschöner Hass am Baum in der Augen, in den Augen,真放手手，真爱！你们好，现在放手手。 Was ist an dem Ast? Was ist an dem Ast? Was ist an dem Ast? Baby, was ist an dem Ast? Ein wunderschöner Zweigast. schillernde Mondschau, ja, au, schillernde Mondschau, Jetzt sagt ihr, was ist an dem Zweig, was ist an dem Zweig? Was ist an dem Zweig? Ein wunderschönes Blatt am Zweig, Zweig am Ast, Ast am Baum, Baum in der Au. Au, schillernde Mondschau, ei, au, schillernde Mondschau, schau. Was ist an dem Blatt, hä? That's it. Was ist an dem Blatt. Was ist an dem Blatt? Was ist an dem Blatt? Was ist an dem Blatt, Herr? Ein wunderschön. Es am Blatt, Blatt an zwei, zwei am Ast, Ast am Bauchraum in der Haut und in der grünen Haut. Schau, schau, ja, ein, in der grünen Haut. Und was ist in dem Nest? Was ist in dem Nest? Ein wunderschönes Ei im Nest, Nest am Blatt, Blatt am zwei, zwei am Ast, Ast Ich hab dir schon mal gesagt, ich sag's dir nochmal, denn ich will, dass du es weißt. Baby, komm in meinen guten Augen. Jumbo. Schau, schau. Was ist eine Vogel? Was ist eine Vogel? Was ist eine Pfode? Gefunden und schön. Den Namen Vogel, Vogel im Ei, Ei im Nest, Nest, ab, Blatt, Blatt, ab, zwei, zwei, ab, Ast, Ast, ab, Baum, Baum in der Haut. Eine gute Au! Schau, schau, schau, schau, Baby. Was machen wir mit der Feder? Mann mit der Feder. Ein wunderschönes Bett aus Leder, Feder vom Vogel, Vogel im Ei, Ei im Nest, Nest am Blatt, Blatt, am Zweig, Zweig, am Ast, Ast, am Baum, Baum in der Haut und in der grünen Haut. Steht am grünen Baum, steht am grünen Baum, schau, schau. Steht am grünen Baum, steht am grünen Baum, schau, schau. Steht am grünen Baum. Yeah. Komm, Vogel, Vogel im Ei, Ei im Nest, Nest, am Blatt, Blatt, am Zweig, Zweig, am Ast, Ast, am Baum, Baum in der Au. Und der Kunde auch, mit der Birnbaum, schau, schau, ja, und der Kunde auch, mit der Birnbaum, schau, schau, ja.